Этой осенью вас ждет возвращение... Часто нынче в наших краях. Сериала, который рассказывал про Чернобыль, когда это было еще не модно. Чернобыль! Путешествие во времени. Альтернативная история. Подростки со сверхспособностями. Ну и, конечно, отсылочки. Но чтобы разобраться... Что, собственно, происходит? Что происходит? Все слишком странно. Что-то бред какой-то. Мы приготовили... Что происходит? Да что за бред вообще? Погибли Ультимативный пересказ сериала «Чернобыль. Зона отчуждения». Невероятно. Знакомьтесь, лидер и красавчик, симпатичная блондинка, ботаник, гопник и э, подруга гопника. Что ты несешь? Как и любой молодежное что угодно. Ходи, короче, нас тут Все начинается с вечеринки. М это 2014. После которой оказывается, что из дома пропали деньги. Тут не указана сумма. Похитителем оказывается какой-то отмороженный видеоблогер или, как говорили в 2014-м, подкасте. Смотрите, он только что видел. Здравствуйте, мальчики, Пилищий довольно специфические тревел-влоги. А поеду я в Чернобыль. Задолго до этих инфлюенсеров. Сука. Герои начинают погоню за ним жестокий и пугающий мир замкадья. Вообще из Москвы. Мир одичалых дальнобоев, агрессивных буфетчиц и кровавых свадеб. Ну, до Чернобыля стопудово не доедем, мы его раньше перехватим. Three days later. Чернобыль. Вот это четвертый энергоблок. По-моему, как-то стрёмно, что ли. Никаких мутантов жуть похлеще. Подростки ищут подкастера. Находим эту утырку, забираем деньги и валим отсюда. Находят деньги. Где-то пять с половиной миллионов. Загадочный прибор. <laughs> Светится. И приключения на свою задницу. Чё, детишки, заблудились? Новый противник, безумные сталкеры. Противник уничтожен. Но экшен на этом не заканчивается. Новый противник. Фантомы. Аномалия зоны. Копия с человека со всеми его привычками, повадками. Здание разрушено. Фантомы Д активированы. С утра они обнаруживают в лесу бункер. Ребята, вы уверены, что нам надо туда? А в нем сообщение ученых. В этой зоне нами обнаружена временная аномалия. Через эту аномалию может пройти человек. С помощью того самого прибора. Запустив прибор, герои переносятся в 86 год за день до аварии. Советский Чернобыль. Они попадают в мир, где квас стоил... 6 рублей. А вообще копейки. А у Стычкина еще были волосы. Да. Если мы можем спасти людей от ядерной катастрофы, может быть, нам стоит хотя бы попробовать. Аня находит отца, который работал на станции в то время. Мы пришли сказать вам очень важные вещи. И все ему рассказывает. Что произошло? Произойдет сегодня ночью, во время твоей смены. Припять превратится вот в это. Планшет заставляет его поверить в рассказ. Вы поверили? Но по дороге многих станций их задерживают. Почему столько И привозят в КГБ. КГБ. У них были вещи, странные вещи. Похоже на счетчик радиации. Стычкин наказывается майором КГБ Костенко. И офицер КГБ СССР. И устраивает допрос. Это все прибор он перемещает. Какой прибор? Он э, был у нас в сумме. Но героев выбрасывает назад в будущее. сбежали. Пропали, товарищ капитан. Как? Костенко. Здесь их уже ждет новая улучшенная версия Костенко, Бежи! который следил за ними почти 30 лет. Что тебе от нас нужно? Отдайте мне прибор для перемещения. Зачем тебе прибор? Вы сломали мне жизнь. Он убивает всех персонажей. Конец. Но Паша запускает прибор, и они переносятся обратно в 86-й. Где их ждет битва с уборщицей? Вы а что это тут делаете? КГБ СССР. Какой КГБ? Я сейчас вас швабры огрею. Стычка двух Стычкиных. И схватка с четвертым энергоблоком. Все просто берем РПГ, стреляем по трубе. Его закроют надолго. Костенко 2 убивает оригинального Костенко и тем самым аннулирует не только волосы, но и всего себя полностью. А Пашу отбрасывает в будущее. Есть кто-нибудь? Альтернативное будущее СССР, где не было взрыва на Чернобыле, зато произошел взрыв в Америке. разрушение второго энергоблока атомной электростанции Калверт Твою мать. А теперь небольшой перерыв чтобы у вас уложилась информация о первом сезоне. Любовная линия, не вошедшая в основной пересказ. Едем дальше. Альтернативный СССР. Мы оказываемся во втором сезоне, где улучшились дела у Советского Союза и у бюджета сериала. А Паша обнаруживает, что в этой версии реальности он похож на Павла Волю. Это что, розыгрыш? К счастью, Пашу 2.0 тут же убивают. А Паша 1.0 встречает странного человека в маске и с голосом маньяка из пилы. Кто такой? Тут долгая история. Который говорит, что они виноваты во взрыве американской станции. Авария, предотвращенная в Чернобыле, не устранилась, а просто поменяла место. Паша собирает своих старых друзей. Нравится вам это или нет, вам придется меня выслушать. И они вылетают в Америку, чтобы предотвратить прекратить аварию там. Сейчас он откроет огонь на поражение. Так что ты собираешься делать? Импровизировать. Но их сбивают. Но в максимально удобном месте. Недалеко от АЭС Калверт Клифс. Альтернативная Америка. Герои оказываются в местном замкаде. Да, ребятки, вот это улов. Америка, радиационная зона, бандиты. Вырубив местных сталкеров, они прибывают на станцию... Тут вся важная информация и ответы на все вопросы. Ребят, давайте плотнее вставать. И переносится в 86-й год. И вот нежданчик. Вот это поворот. Маньяк из пилы — это Паша. Как бы странно и ужасно это не звучало, но я — это ты. Ты уже был в Америке в 86-м году и пытался все остановить, но у тебя ничего не вышло. В 86-м их подбирает местный пастор. Я еду в Ласби. А Если хотите, могу вас подвести. Который, как и многие пасторы в Америке... Мама боится меня. Она говорит, что в меня вселился дьявол. Изгоняет демонов из детей, играющих в видеоигры. Что за хрень? Не бойся, Гоша, скоро все окончится. Пока часть команды разбирается с чудо-мальчиком, другая часть охотится за виновницей аварии. Станцию взорвала Клэр Мэттис. Вот ее фотография. Они нападают на террористку и попадают в полицию. Пожалуйста, послушайте. Эта девушка очень опасна, и она существует. Бомба тоже. Клэр едет дальше. Поезжай обратно. Ее останавливает тот самый чудо-мальчик, но до Элевен из очень страшных дел ему еще очень далеко. Черт. И Клэр взрывает станцию. Сканер клипсования. Взрыв на первом блоке. А герои, воспользовавшись ситуацией, уносятся в неизвестном направлении э, шкалы времени. Америка 50-х. Их заносит в Америку 50-х. Ведь все сериалы сейчас любят Америку 50-х. Мы сейчас год. С утра был 1956 -й. Что нам сейчас делать? Герои решают ничего не делать, а просто есть и спать. Пап, ну просыпайся уже. Что вчера пил на меня. а? Пашу начинают преследовать страшные сны, но Паша 3.0 знает больше, чем Википедия. Это Виталий Сорокин. Дежурил на 14 четвертом блоке АЭС во время аварии. Похоже на то, что зона — это человек. Пашу продолжает глючить. Огромный светящийся шар. Я шел за ним по полю, он сюда меня привел. Что это за дом? Помогите! Пожалуйста, помогите! Герой вступает в схватку с неизвестным маньяком, и снова включаются странные дела. Наше время. Они оказываются в том же доме, но в наше время. И Гоша все понимает. Психически больной отец убил мать сразу после родов. Девочку отправили в приют. Но мы спасли мать, поэтому девочку не отправили в приют, и жизнь сложилась по-другому. Она не была в СССР, она не стала террористкой. И нас что, Выкинул назад, что ли? Не совсем назад, а в мир, где развалился СССР и взорвался Чернобыль. Там снова все изменили. Герои отправляются в русское посольство, где их уже ждет Костянка 3.0. Зачем ты здесь? Доставить вас на родину. Он их не знает. Ты меня не знаешь? А должен? Зато его удивляет, что их фамилии совпадают со списком детей, пропавших в 90-е. Никаких заявлений о пропаже детей не поступало. Они как будто появились из ниоткуда. И этих детей кто-то очень хотел убить. Скажите, почему вы назывались этими именами? Доставляйте нас домой, рассказываем вам всю правду. Их отвозят обратно в Москву, чтобы получить максимально очевидный ответ. Что вас связывает с этими ребятами в списке? Разве не очевидно? Это мы. Если вы те, кого хотели убить еще в младенчестве и промахнулись, значит, вы кому-то очень влиятельному перешли дорогу. Конечно же, во всем виноваты корпорации. Огромная корпорация, которая занимается атомной промышленностью. И я подозревал ее руководителя в заказе на убийство детей. Что это за хрен такой? Что ему от нас надо вообще? Хрен сам раскрывает все карты. А ты не узнаешь меня? Не бойся, Гоша. Скоро все кончится. Ну, это же наш чудо-мальчик. Не бойся, Гоша. Костянка пытается арестовать его. Я всегда рад таким уважаемым. Генерал, здесь что-то не так. Но тот оказывается голограммой. Ты видеть меня лично? Жду тебя в Припяти. Герои возвращаются в родной Саленхилл. Ну вот я и дома. Припять? Где их ждет битва с финальным боссом? Финальный босс. Руки за голову, отойди от двери. В лучших традициях Матрицы, Рэмбо и битвы экстрасенсов. Буст уничтожен. Паша, ты куда? Паш. Паша! В финале Паша пафосно уходит. К чему-то похожему на прибор перемещения в 3XL Pro версии. Для продолжения перейдите на премьер.